الله وخير الهدي حلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه Hadirin sedang ahli Jumat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian Alhamdulillah bersyukur dan juga bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa yang mana kita dapat berada di bawah naungan Islam dan juga masih berada di dalam keimanan yang kukuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lepas saya dapat berjaulah kepada kawasan atas eh, Pak Nia eh, negeri Syiah kita ini untuk ada beberapa kegiatan di sana dan juga dapat pengajaran yang banyak khususnya pengajaran mengenai dengan khija ataupun tugas untuk kita berdakwah sebar kebaikan Islam kepada orang yang bukan Islam mengajak orang Islam mengajak orang yang bukan Islam untuk berugama dengan agama Islam agama yang sebenar kerana agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu sahaja agama yang benar agama yang dijamin yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Quran iaitu agama Islam seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran inna dina inda Allahil Islam sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam kita dapat ketahui melalui kita berjaulah dan juga berziarah kepada beberapa pusat Islam di sana pusat yang kerja untuk nak dakwahkan Islam pusat yang kerja untuk nak mendidikkan kanak-kanak muallaf yang ber, yang masuk Islam yang lebih kurangnya 300 orang kanak-kanak kita beberapa pusat di sana yang ada ustaz-ustaz kita yang gurbah diri, siasat nak diri untuk berada di sana kerja dakwah dan juga mendidikkan kanak-kanak orang yang berada di atas bukit cauda di sana sehingga mereka beragama dengan agama Islam yang sebenar. Sebenarnya kerja sebar kebaikan Islam ataupun sebar Islam ataupun mengajak orang yang bukan Islam khususnya di dalam negeri usia kita ini ni adalah peluang fursah eh, adalah okat bagi kita semua kerana kita orang Islam di negeri Sia ini adalah akaliyat contoh noi yang tidak berapa banyak sangat yang mana kita ada hanya banyak di tiga wilayah ini sahaja tetapi apabila kita naik ke atas Kita pergi ke sebalik isan Ataupun kita pergi kepada Di sana pangnya, Kadang-kadang kita jumpa Beberapa kampung itu tu ya, Iaitu buat Kristian lebih banyak daripada masjid Bagi orang Islam lagi Kita pergi kepada suatu kampung Kadang-kadang kampung itu tidak ada Walaupun satu masjid tetapi yang kita jumpanya kadang-kadang di sana adanya bot Kristian dan juga di sana sini pun ada bot Kristian juga. Kadang-kadang sininya bot Kristian Katolik dan juga di sini bot Kristian Protestan tetapi yang susah nak dapatnya masjid orang Islam yang dibinakan di sana. Itu menunjukkan katanya kadang-kadang dakwah Islam kita itu tu adalah lama sikit kalaulah kita nak banding dengan dakwah orang-orang Nasara orang Nasara orang Kristian dia cepat berdakwah tidak ada bukit buka mana mereka mereka sapakan dakwah mereka dan juga itu adalah tujuan asal mereka adalah adalah rancangan asal mereka yang usaha nak hatai nasionari mereka atau pembat luang mereka itu tu kepada kepada setiap tempat di dalam dunia ini bukan hanya di negeri ASEAN ataupun Asia sahaja bahkan di tempat ataupun negeri-negeri Afrika mereka hantar eh, dakwah pendakwah pendai mereka untuk sebarkan dakwah agama mereka itu kita dapat pengajaran yang sebenarnya kerja sebar dakwah mengajakkan orang yang bukan Islam khususnya di negeri kita ini dia adalah amanah amanah yang suatu masa kita akan disoal akan ditanya di sisi Allah Ta'ala katanya kita yang berada di dalam negeri yang bukan negeri Islam Adakah kita biasa mengajak Nah, sama ada dengan cara dakwah bagaimanapun Sama ada dakwah dengan ucapan Ataupun dengan cara dakwah bilhan Tunjuk contoh sebagai jadi orang Islam yang baik kepada mereka Sehingga mereka rasa nampak lihat Apa kebaikan yang berada di dalam agama Islam kita ini Sebenarnya kita selaku um, selaku khaira ummah sebaik-baik ummah yang telah di yang telah dipuji ataupun bui gelaran oleh Allah Subhanahu wa taala Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Rauke ประชาชาติตัวอย่าง adalah umat yang jadi umat contoh kepada umat yang lain. Kadang-kadang orang yang bukan Islam mereka tahu kata umat Islam ataupun Tuhan bagi umat Islam ini ni puji umat Islam katanya khaira ummah sebaik-baik umat dan juga mereka akan nak tilik tengok katakan adakah umat Islam itu pada hakikat sebenar mereka adalah khaira ummah sebaik-baik umat ataupun jadi umat yang baik sehingganya satu kali pendakwah ataupun da'i yang besar yang namanya Zakir Naik yang kita biasa dengar dia biasa sebut satu berkata eh katanya kalaulah orang yang bukan Islam mereka tengok kepada orang Islam ataupun mereka jumpa dengan orang Islam sebelum nak jumpa dengan ajaran Islam yang sebenar kadang-kadang mereka tak sanggup nak masuk Islam jumpa dengan orang Islam belum nak jumpakan ajaran Islam yang berada di dalam Al-Quran jumpa ataupun nampak lihat ke ada eh ataupun cara hidup orang Islam belum nak jumpa ajaran Islam ataupun cara hidup yang baik melalui sunnah Nabi SAW kadang-kadang mereka tak sanggup nak masuk Islam dengan sebab hari ini orang Islam tidak menjadi khaira ummah dengan hakikat sebenar seperti mana Allah Subhanahu wa taala nak dengan sebab itu kadang-kadang da'watu bilhan dakwah yang kita nak tunjuk kebaikan Islam dengan kita jadi contoh yang baik kepada masyarakat dia ada kekuatan lebih daripada kita kita kita ajak mereka dengan dengan perkataan ataupun dakwah dengan perkataan lagi suatu pusat Islam di Chiang Mai yang kita telah berziarah suatu masa berlaku banjir ataupun nam besar di bandar Chiang Mai yang mana pusat Islam itu tu sekarang ini terletak di satu tempat yang mana kiling pusat Islam itu tu penuh dengan dengan wat eh, dengan tempat orang buza ataupun orang yang eh, gismah eh, berhala mereka itu dinamakan kata wat. Bucu ni ada wat, bucu di, di depan ada wat, belakang pun ada wat, bahkan depan itu adalah tempat mengkau eh, di di kawasan Chiang yang pertama sekali dibinakan pusat Islam yang kadang-kadang pusat Islam itu ber, beradanya masjid tapi tidak bina rupa masjid itu tu dengan rupa masjid untuk nak jaga keselamatan. Yang pertama sekali apabila dibina pusat Islam di situ untuk mengadakan masjid untuk mengadakan eh, ngajar muallaf-muallaf yang nak, yang masuk Islam itu tu suara orang yang bukan Islam rakyat katanya Nantilah lehak katanya orang yang jadi kek, orang yang jadi islah ini ni mari duduk sini ni akan mengganggu orang-orang yang duduk tepi. Buat khianat ataupun buat tamalak jadi contoh yang tak baik kepada orang orang yang bukan Islam yang duduk tepi itu. Sehingganya berlaku banjir yang besar di Banah Chiang Mai. Suatu sore ustaz yang mas'ul di sana dia cerita katanya pusat Islam di situ dapat nak buat makannya bagi orang orang yang bukan Islam di kawasan itu tu selamanya dua tiga hari. Satu harinya tiga waktu, pagi, tengah hari dan juga petang. Sehingga kadang-kadang buat mereka sendiri yang aibah itu tu tak ada nak cari jalan untuk nak tolong orang-orang kampung di kawasan itu. Sehingga pusat Islam buat makannya bagi sebanyak 200 keluarga di kawasan itu dan juga letak satu setika di tempat makanan itu dengan satu ayat sahajanya iaitu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan juga tidak dihantarkan Nabi Muhammad agama Islam umat Islam ini mereka sebenarnya kita adalah rahmat kepada sekalian alam ini sehingganya suara yang dengar selepas daripada berlaku banjir itu tu tokca kata sendirinya pada awal-awal fak kami ini mikir kata orang jadi orang Islam mari duduk sini akan ganggu fak kita tetapi tidak mereka tunjuk kebaikan Islam yang mereka ada itu we kita tahu kata inilah adalah agama Islam yang sebenar tak rasa takut kepada agama Islam selepas daripada itu ini adalah dakwah tu bilhal dakwah dengan kadang-kadang tak kena guna cakap apa yang banyak tapi tunjuk contoh keislaman yang baik untuk orang dalam masyarakat boleh tengok kata ini adalah kebaikan Islam yang sebenar. Seperti mana Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dia biasa ber, dia biasa sebut katanya, kunu du'at wa antum samitun. Jadilah sekalian daripada kamu ini ni pendakwah yang mengajakkan orang kepada agama Allah dengan secara senyap tak kena kecek gapo sikit abok. Samitun senyap tak kena kecek tak kena sebut gapo. Ke Orang tanya kepada Umar bin Abdul Aziz kata, "Kaifa dzalik?" Bagaimana dengan dengan cara yang senyap dakwah orang mengajak orang dengan kepada agama Islam ataupun kepada kebaikan dengan secara senyap? Ai bi akhlaqikum dengan akhlak hidup pehari hari kamu. Dengan akhlak kamu lah yang bermuamalah dengan orang yang tepi ataupun orang yang berada di dalam masyarakat kadang-kadang mereka akan serah dengan ajaran Islam ataupun dengan Islam Islam yang sebenar dengan sebab itu satu pengajaran juga yang kita dapat di sananya di Syengmainya kadang-kadang guru baru apabila ada orang masuk Islamnya tidak ada orang Islam asal yang sanggup nak jadi guru ataupun nak jadi pendakwah yang nak ajar Islam kepada orang Islam yang baru ataupun muallaf. Tetapi banyak juga yang kita jumpa katanya orang yang paling kualiti untuk nak sebar kebaikan Islam hari ini bukan orang Islam yang asal tetapi adalah orang Islam yang baru orang Islam yang asal tak boleh nak nak tunjuk Islam yang sebenar kepada orang yang baru masuk Islam ataupun orang yang tak masuk Islam lagi itu tak boleh tetapi seolah-olah kata Allah Ta'ala nak hantar orang Islam baru ataupun mu'allaf itu tu mari jadi pendakwah gati orang Islam asal dan tunjuk kebaikan Islam yang asal kepada orang yang bukan Islam. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Sebenarnya khijah kita adalah khijah mengajakkan orang kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tunjuk orang kepada agama Allah yang sebenar. Dan juga ingatlah bahawa di sana ada satu umat lagi yang duk nanti kita duk nanti dakwah daripada kita iaitu umat yang dinamakan kata ummatul dakwah umat yang bukan Islam tapi duk nanti dakwah daripada kita nanti keajak ke daripada kita untuk ajak mereka kepada agama Allah agama yang sebenar satu pengajaran lagi yang kita dapatnya apabila kita berziarah pergi kepada eh, tempat-tempat ataupun pusat-pusat Islam di sana sama ada di Payau, sama ada di Chiang Rai ataupun sama ada di Chiang Mai kita dapat tahu kadang-kadang botbar masjid pada hari ini tidak ada seperti mana yang pasti kena ada hari ini botbar masjid bagi umat Islam kebanyakan adalah untuk hanya semaya lima waktu sahaja apabila mari semaya lima waktu sudah klik waktu yang baru masuk mari sudah semaya klik tidak ada eh, tidak jadi ongkon ataupun tidak jadi pusat islam yang cukup kruk wongcon satu cerita yang kita dengarnya satu orang yang dia nak masuk islam dia pergi kepada masjid Apabila dia pergi sapa, pergi sapa kepada masjid, dia jumpa siapa yang dia berada di masjid, jumpa Tok Sia. Jumpa orang yang buat kebersihan duk nyapu di sejid. Tanya kepada orang duk nyapu dari di sejid itu katanya, aku ini nak masuk Islam, bagaimana nak masuk Islam? Boleh ke tak? Ada ke tak orang yang boleh nak bawa aku masuk Islam di masjid tempat ini? Sehingganya tok sia ataupun orang yang menyapu itu tunjuk kata oh, sini tu imam tak ada. Tok imam sudah mari hanya semaya saja klik tak ada. Kalau nak masuk Islam kena pergi situ, kena pergi situ, kena pergi situ, kena pergi situ. Tunjuk kepada tempat yang lain. Sehingga akhir sekalinya orang yang nak masuk Islam itu tu pergi kepada tempat ni, dia mau ni tunjuk kepada tempat tu, tunjuk kepada tempat tu. Menyebabkan kita dapat pengajaran katanya pada hari ini masjid kadang-kadang tempat kita tak boleh jadi tempat untuk nak tunjuk orang tu ataupun nak jadi tempat yang sedia untuk nak orang masuk Islam saya biasa dengar satu orang missionary berasal dengan agama Nasara yang mana selepas pada tu dia masuk Islam dia cerita katanya kau masa dia jadi Nasara orang Kristian dulu tu dia jadi leka kepada satu ongkon ataupun satu bot orang Kristian pada zaman itu Selepas daripada dia masuk Islam, dia cerita katanya, saya tak sengka katanya selepas daripada masuk Islam, masjid sebagai tempat ibadat ataupun ongkon yang jadi tempat tupai bagi orang itu, tak seumpama, tak serupa dengan ongkon buat Kristian dia. Kerana apa? Kristian dia tu ada cukup belakang. Bukan hanya jadi tempat yang, ber, yang beribadat hanya pada hari hak bagi mereka sahaja. Dia cerita katanya bot dia ni kadang-kadang nak tupeh dia segi anak yatim boleh mari. Dia segi zakat, dia segi pertolongan apa sahaja boleh cari. Bukan hanya jadi tempat untuk beribadat bagi orang yang beragama dengan agama mereka sahaja. Tetapi hari ini apabila kita tilik tengok kepada masjid sebagai tempat ataupun pusat setiap kampung, hari ini kita ada bot-bot tara mana untuk nak tolong kepada masyarakat yang duduk tepi itu daurul masjid fi bina'i al-mujtama al-islami buat bahan masjid untuk nak bina masyarakat Islam pada hari ini kita cuba peramun tengok kata dia tu sekadar mana bahkan Nabi SAW mula dakwah di siapa kebani, kepada Madinah patung ataupun mula-mula mula tempatnya iaitu di masjid bina masjid yang pertama di Madinah Al-Munawwarah Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'an innama ya'muru Allah. man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah sesungguhnya orang yang melawati masjid rumah Allah taala adalah mereka orang yang beriman kepada Allah orang yang beriman kepada hari kiamat orang yang dia sembahyang orang yang wa ata az-zakah orang yang keluar zakat hari ini kadang-kadang satu kampung masjid kau ada kau tambah kau banyak kau banyak tetapi di dalam kampung itu tu, rakyat kampung itu tu kau susah kau banyak, kau banyak, kau banyak. Kerana hari ini buat-buat di segi kancatkan zakat masjid yang berada dalam masjid di dalam kampung itu tu kadang-kadang sangat lemah. Tak boleh jadi tempat tumpai kepada rakyat-rakyat masjid. Satu lagi ayat Allah Taala sebut katanya dalam masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbu wallahu yuhibbul mutatahhirin sesungguhnya masjid ini ni diasaskan atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala fihi rijalun tempat yang apabila orang masuk saja ini ni yuhibbuna ayyatahharu rakyat ataupun orang Islam apabila pergi sejid ni adalah orang yang suka nak cucikan jiwa mereka dan juga badan mereka Wallahu yuhibbu al-mutatahhirin. Dan juga Allah Taala sangat cinta kepada orang yang suka nak bersih diri, jiwa dan juga tubuh badan pakaian mereka. Tetapi hari ini soalnya kalau tanya kata masjid orang Islam hari ini kalau kita pilih nak masuk jamek masjid dengan jamek potato hak mana yang kita pilih nak masuk? Hari ini masjid kaca-kaca segi kuam saat masjid hari ini kadang-kadang kita tak ada nak lari nak masuk kepada masjid nak lari tu bagi semula tu dan kita tak ada nak lari ini adalah hakikat sebenar di segi kita nak cakap berihan ungkan Islam khususnya masjid kita nak bina ataupun kita nak backi masjid kita hari ini balah mana we jadi masjid yang boleh tupai sama ada orang Islam hidup tepi dan juga sama ada orang yang bukan Islam apabila mereka nak masuk Islam itulah beberapa pengajaran yang kita dapat ya, daripada khidjah dakwah yang kita kena tunjuk hari ini kepada al-alamin kepada alam ini kata ini adalah kebaikan Islam ini adalah hakikat sebenar kecantik ke kuam dengan kuam suingan mak Islam kita we masyarakat ataupun alam eh, boleh tengok dan juga boleh lihat akhir sekali mereka sanggup nak beragama dengan agama Islam A'udzu billahi minasyaitonir rajim kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله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 والغنى اللهم اهد شبابنا اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم اهد شبابنا واهدهم إلى صراطك المستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة